Okay guys, aku Daniel and welcome to the escape. So, untuk video kali ni, aku nak buat something tau. Okay. Aku nak tunjukkan dekat korang yang... Okay, actually... Radio yang korang tengok sekarang ni... Tak ada bluetooth. Jadi, aku nak tunjukkan dekat korang... Macam mana aku convert uh, radio lama ni sampai boleh jadi ada bluetooth lah so dekat sini ok aku ada prepare satu phone untuk aku ke bluetooth jadi. and mana kunci aku eh sekejap kita pergi ambil kunci so kunci kita ada tempat casing tak ok just to make sure video ni function Okay So sekarang radio dah hidup Aku buka ke mode AUX Okay Seperti yang kau nampak Okay Yang specialnya Kalau guna AUX cable Jadi korang kena cucuk Kabel AUX Pergi ke korang punya Phone kan Phone yang ada 3.5mm jack kan jadi kat sini case Kesnya aku tak nak cucuk Sebarang apa-apa wire dekat phone Okay Seperti yang korang nampak ni Okay Korang nampak ada kabel AUX kat sini Aku dah cacat standby And Aku direct Aku masukkan ke dalam radio And then ha, Ni yang specialnya Ni AUX kabel aku Okay Dan ni aku punya charger dan aku tarik aku connectkan dekat sini. Okay Let's see how how this these things work. Okay, first radio kita dah hidup and kita tekan ni sampai dia Okay, dia dah on. <clears throat> and kita ada phone kita. Hmm, kita Okay. Then now kita connect bluetooth Okay Ni aku punya bluetooth Dah connect So kita pergi buka kat youtube music Kita play Samsung. Okay contoh kita buka lagu ni Okay So jadi the function Okay Okay. Ini mungkin trik ni untuk orang, untuk korang yang mungkin kekurangan bajet nak beli uh, set radio baru ataupun set, uh, you know, Android TV. Jadi aku boleh suggestkan cara ni untuk korang, korang nak enjoy music tapi korang malas nak beli Android player ataupun apa semua kejadah tu lah. Okay. Seperti yang korang tahu, kereta Saga LMST ni, Proton Saga LMST ni dia hanya mempunyai dua speaker saja di belakang dan dekat bahagian depan tak ada speaker. Jadi korang kena stay tune aku nak tunjuk something special uh, on the next video. Actually dekat sini ada speaker. Dekat sana sebelah steering ada speaker and dekat belakang kita ada dua bass speaker yang besar punya. Itu pun barang custom gak and aku harap korang kena tengok lah dekat next video and that's all from me for today's video don't forget to subscribe like comment and share aku Daniel escape in house peace assalamualaikum ciao